Sprachkurs für ganz Anfänger. Englisch, Deutsch, Russisch. Wortschatz zum Vokabeltrainer. A1, A2. Wie geht's Ihnen? Wie geht's dir? Es geht mir gut. Sehr gut, danke. Es geht. Und Ihnen? Und dir? Danke. Das, das ist. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis später. Bis bald. Gute Nacht hier, da, für, der, die, das. Was ist? Buchstabieren. Letzte. Erste. Der Nachname der Vorname. Viel. Ungefähr. Gegen. Über. Der Unfall. Die Adresse. Nach. Der Nachmittag. Wieder. Der Flughafen. Jeder. Jede. Jedes. In Ordnung. Erlaubt. Auch. Immer. Bin. Der Krankenwagen. Einer eine, eines und das Tier. Noch eine, noch eines, noch eines. Die Antwort. Jedes, jede, jedes irgendeine, Irgendeiner. irgendwas, bist, seid, sind. Das Gebiet, der Arm, ankommen, an, um, zu weg, zurück, schlecht, die Tasche, die Bank, der Keller, das Bad, das Badezimmer, sein, das Bett, das Schlafzimmer das Rindfleisch, das Bier, vor, hinter, zwischen, das Fahrrad, groß, die Rechnung, der Vögel, der Geburtstag. Ein bisschen. Schwarz. Blau. Das Buch. Geboren. Die Flasche. Beide. Kaufte, kauftest, kauftet, kauften. Das Brot das Frühstück bringen gebrochen der Bruder braun das Gebäude